आखिर डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन है क्या इसी के बारे में आज हम बात करने वाले हैं तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और समझते हैं कि डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन आखिरकार है क्या देखिए डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन का मतलब होता है कि जो भी आपने पेपर पे लिखा ठीक है अब कोई भी चीज पेपर पे लिखी हुई है लाइक मान लीजिए लिखा हुआ है डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन तो आप उसको अगर आप किसी सॉफ्टवेयर पे टाइप करते हैं लाइक मैंने ओपन किया है लिब्रा राइटर तो लीब्रा राइटर पे अगर मैं डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन टाइप कर दूंगा और फिर यहां से फाइल पे जाऊंगा फिर सेव करूंगा इसको तो ये जो प्रोसीजर है अब ये जो है सॉफ्ट कॉपी इसकी सेव हो जाएगी अब यहां पर ओके कर दिया मैंने ठीक है आगे बढ़ते हैं कोई भी फिजिकल टेक्स्ट है अगर लिखा हुआ है उसको आप टाइप कर रहे हैं डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हैं तो वो डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन कहलाएगा this includes many formattings options अब मान लीजिए कि ये जो पहला वाला पैरा है यहाँ पर जो फुल स्टॉप दिया गया है इसको मैं उठाता हूँ और यहाँ पर इसे बोल्ड कर देता हूँ तो ये मैंने बोल्ड कर दिया ठीक है this is also include in digital documentation इसे भी डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन के नाम से जाना जाता है क्योंकि आप जो पेपर पे लिखेंगे पेपर वर्क जो है आपका वो हल्के में हो सकता है या फिर किसी भी तरीके से ब्लू पेन से लिखा क्या लिखा किस तरह से लिखा तो आप इसको और भी ज्यादा फॉर्मेटिंग कर सकते हैं ठीक है इसका फॉर्मेटिंग का मतलब इसी से है ठीक है ताकि आपका डॉक्यूमेंट और भी ज़्यादा अच्छा लगे देखने में सुंदर लगे ठीक है और यहाँ पे दिया हुआ है This includes many formatting options to create beautiful and arranged document. There are many styles and formattings options which also includes color changing and paragraph writing ठीक है अगर आपको पैराग्राफ बनाना जैसे सपोज कीजिए कि यहां से पैराग्राफ चेंज होता है तो आप यहां से थोड़ा सा गैप दे दीजिए ठीक है और गैप दे करके इसी चीज को लिख दीजिए यही तो डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन है अलग से थोड़ी ना आपको लिखना है आपको यही सारी चीजें इंग्लिश में लिख देनी है ट्रांसलेट करके ठीक है तो ये यही कहलाता है डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन अब मान लीजिए इसको मैंने ग्रीन कलर से कर दिया अगर आप बैकग्राउंड चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ पे बैकग्राउंड चेंज करके लगाइए ठीक है जैसे मान लीजिए इसे मैं कर देता हूँ रेड कलर से ठीक है और बैकग्राउंड चेंज कर देता हूँ यहाँ पे येलो येलो कलर से मैंने इसे हाईलाइट कर दिया तो अब देखिए ये ये देखने में अच्छा लग रहा है ठीक है तो ये ही कहलाता है डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन इसमें जैसे मान लीजिए ये तो फॉर्मेटिंग होगी देखिए इस पर मैंने फॉर्मेटिंग लगाया है कलर चेंज कर दिया देख रहे हैं तो ये कलर चेंज हो गया आप देखिए यहाँ पर स्टाइल की बात है स्टाइल लिखने का स्टाइल यहाँ पर देखिए ये सीधे तरीके से लिखा गया है ठीक है और फिर ये तिरछे अक्षरों में लिखा गया है इसको हम इटैलिक कहते हैं कंप्यूटर की भाषा में तो इटैलिक वे में लिखा गया है ये ठीक है इसके अलावा इसमें फॉर्मेटिंग भी यूज की गई है पीछे का जो बैकग्राउंड है वो येलो कलर का है और जो टेक्स्ट लिखा हुआ है वो रेड कलर का है इसी को फॉर्मेटिंग बोलते हैं यहाँ पे देखिए ये नंबरिंग इंसर्ट कराई गई है ये भी एक तरह की फॉर्मेटिंग ही है और यहाँ पे देख लीजिए ये इमेज भी इंसर्ट कराया गया तो इसको अपने अनुसार आप छोटा बड़ा कर सकते हैं यहाँ से रिसाइज कर सकते हैं मैंने इसको फिलहाल एडजस्ट करके रखा हुआ है तो ये देखिए ये इमेज भी बीच में इंसर्ट कराया गया है तो ये ही कहलाता है डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन अब ये जो इमेज है इसके माध्यम से आप देख करके बता सकते हैं कि एसक्यूएल कमांड क्या है डीडीएल क्या है डीएमएल क्या है कितने टाइप का होता है डीसीएल क्या है टीसीएल क्या है ये सारी चीजें आप बता सकते हैं नो प्रॉब्लम ठीक है तो इसी को कहते हैं डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन अच्छा टेम्पलेट क्या होता है जैसे पहले से डिजाइन करके कोई डॉक्यूमेंट रख दिया गया ठीक है और उसको आप बार बार यूज करें जैसे एक लेटर का फॉर्मेट मान लीजिए मैंने बना दिया एमएस वर्ड पे बना दिया लिब्रा राइटर पे बना दिया कहीं भी बना दिया तो उस कंडीशन में आप देखेंगे कि जो आपने फॉर्मेट बनाया है उसी फॉर्मेट पर बार बार आप उसको यूज कर सकते हैं ठीक है यानी कि आपको आधी चीजें तो पहले ही फॉर्मेटिंग होके मिल गई हैं और आपको सिर्फ लेटर टाइप करना है उस पर आपको फॉर्मेट नहीं करना उस डॉक्यूमेंट को आप डायरेक्ट लेटर टाइप कीजिए आपका काम होता चला जाएगा तो वो कहलाता है टेम्पलेट प्री डिजाइन डॉक्यूमेंट जो है टेम्पलेट कहलाते हैं अब यहां पर दिया हुआ है क्रिएट टेबल ऑफ कंटेंट अब टेबल ऑफ कंटेंट क्या होता है जैसे मान लीजिए आपने किताब देखा किताब कोई भी आप खोलते हैं तो उसमें आपको इंडेक्सिंग मिलती है तो कौन सा चैप्टर कौन से पेज पे दिया हुआ है मान लीजिए दूसरा चैप्टर जो है पेज नंबर 12 पे दिया हुआ है ट्वेल्व पे दिया हुआ है तो आप ट्वेल्व नंबर जो पेज है उसको डायरेक्टली ओपन करते हैं तो वहां आपको दूसरा चैप्टर मिल जाता है यही कहलाता है create a table of content ठीक है तो ये आपको मिल जाता है एमएस वर्ड में और यहां पर भी आपको मिल जाता है तो दोनों ही जगह लिब्रा राइटर में भी मिल जाएगा एमएस वर्ड में भी मिल जाएगा तो यही कहलाता है डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन अब तो क्लियर हो गया होगा और इस पर काफ़ी ज़्यादा आपको मैटर भी मिल जाएगा लिखने के लिए तो आप लिख सकते हैं नो प्रॉब्लम आई होप की बात समझ में आ गई होगी वीडियो अच्छी लगे तो शेयर करें thank you for watching this video